Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Ushbu videoda yaxshilab tomosha qiling. Balkim sizni tanishingiz, balki de sizning qarindoshingiz bo'lishi mumkin. Aziz vatandoshlar, bu videoda boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rishi uchun sizlardan atiga bir dona like iltimos qilaman. Onasini yaxshi ko'rgan, savob qilishni xohlagan albatta bir dona like bosishi mumkin. Kattakon rahmat deb biz videoni boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy va siz aynonda Max Maziyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, videoda boshida sizlardan yagona iltimosim ushbu kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va albatta bu videoda podlista qismidan Telegram gruppa, WhatsApp gruppalariga ham yuborishingizni juda ham iltimos qilgan bo'las edim. Alloh rozi bo'lsin deb biz esa mavzuni boshlaymiz. Marhamat. Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Polisler geldi buradan. Ee, işte ne oluyor diye peşinden çıktık. Baktık öğrenebildiğimiz, ya burada bir iş yerinde çalışıyorlar. Bunlar belli dönemlerde e, değişiyorlar sürekli çünkü. Herhalde kızmış karısını öldürdü diyorlar ama yani kazayla mı öldürdü bilerek mi öldürdü bilmiyoruz yani. Kesin bir bilgimiz yok şu ana kadar. Yabancı. Ben tanımıyorum şahsen. Herhangi bir kavga sesi falan duydunuz mu? Genelde hiç duymadık yani e, gayet sessiz sakin takılıyorlardı burada. Yabancı uyruklu 4-5 kişi kalıyorlardı. Son bir ayda da bir bayan çıktı meydana. Bayanlar gelip gidiyorlar. Burada markete falan gelip gidiyorlardı. Dediğimiz o. Dengesizlik. Bu kadar. Bu videoda menga yuborishdi va ko'pchilik bu videoni ko'rganlar, bu oila o'zbek deyapti, ya'ni kimdirlari turkman deyapti. Endi bilsanglar, Turkiyada ko'proq o'sha o'zbeklar bilan turkmanlarni aralashtirishaveradi. Haligi o'zbek bo'lsa ham turkman deb o'ylashadi. Bu videoda aslida chiqarishimdan asosiy maqsad, e, agar xabaringlar bo'lsa, Turkiyaga kelganlar, ya'ni ayniqsa o'sha er-xotin bo'lib kelganlar yoki ayolning o'zi kelganlar yo o'sha eri xotinini rashq qilib o'ldirib qo'yapti yoki-da bu yerda ajrashib ketyapti. Yaxshi to'g'ri kelib, to'g'ri ketgan juda ham oz. O'sha eri xotinlarni 100% lik hisoblaydigan bo'lsangiz, 60% to'g'ri kelib, to'g'ri ketadi. 40% xuddi shu holat kuzatilyapti. Yo o'ldirgan, yo ajrashgan yoki-da boshqa narsa. Xo'p, endi yana bitta maqsadi bu videoda chiqarishimdan ko'pchilik menga murojaat qiladi. Palonchi yo'qolib qoldi, palonchi boshqa bo'lib qoldi. Endi yo'qolganlarni so yoshini surishtirsangiz, yoshi kap-katta insonlar, ya'ni yosh bola emas. O'shaning uchun ko'proq video chiqarmayman bunaqalarga, sababi yo'q, o'zini xoqishi bilan ketib boryapti. yo'qida kimni rash qilib, boshqa qilib o'ldirib qo'yapti. Ya'ni bunaqa holatlar juda ham ko'p kuzatiladi shaxsan menga. Va yo'qolib qoldi esa ko'p e, ja unaqa video murojaat qildirmayman, chunki yo'qolganlarda aytganimda yoshi kap-katta insonlar o'zi xohlab ketaveryapti o'zini xohishi bilan. Endi bunday holatlarda albatta e, ko'pchilik o'ylaydiki, bu oila muammosi, oila mojarosi, bularning o'rtasiga tushmash kerak deymiz. Lekin Agar bolasi bo'lsa, bolasi voliy qolyapti yokida oilasi, boshqa o'sha O'zbekistondagi oilasi. O'shaning uchun iloji boricha ogoh bo'lishinglarni va iloji boricha ehtiyot bo'lishinglarni shaxsan o'zim iltimos qilaman. Chunki aynan bu holatga tushishinglarni men ham xolamayman. Ba'zi bir O'zbekistondagilar ham e, senlarga buhbomidi tashqariga chiqib, shunaqa degan gaplar bor. O'sha vatandoshlarimiz yuzlanaman. O'zbekistonda yashayotganlarga, o'sha O'zbekistondagi yashab, chet eldagilarni haqorat qilayotganlarga O'zbekiston faqat sizlarniki emas yoki O'zbekiston bir davlatda tepada turganlarniki emas. butun o'zbek xalqiniki. Men boshqa yerda bo'lsin, lekin o'zbek xalqiniki ular turib olib, va uyida bu uydi" deyishdan oldin sal o'ylanglar. Siz hozir O'zbekistonda zo'r sharoitda tursiz. Xudo poshsho, inshaalloh sizni ham boshingizga shunaqa kunlar tushishi mumkin chet elga borib ishlash. O'shanda bilasiz bu chet elda yurgan insonlarning qadrini. O'shaning uchun katta gapirmang, hayot chahpali. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda albatta javobgarlik bo'ladi va bu dunyoda ham albatta javob berishyapti o'sha oldin 40 yil dedi, hozir 40 kunda, 40 minutda, 40 soniyada qaytyapti. O'shaning uchun iltimos o'ylanib yozinglar, bo'pti, meni so'kadi, boshqa qilishadi, menga farqi ham yo'q o'z aslida, lekin o'sha vatandoshlarimizga nisbatan g'alati gaplar yozishadi, men asabim buzilyapti shunaqalar ko'rsa. Ha, yurtdoshlar, agar qanaqa ma'lumot bo'lsa, birinchi o'rinda yetkazishga harakat qilaman, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. bu videoda asos maqsadi ogoh bo'lishinglar kerak xolos. Sizlar bilan men Muhammad Jomadi va tez orada ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. izlar Qarab to'ymas ko'zlar Pardoz andoz meni yubka voyu asallar Juvoy mekan lablari O'yalgandur qoshlari Eng yomoni parik ekan sunbul sochlari Hay hay hayyara Hayyara jonim hayyara Baribir o'zing bir donasan jonim gulnara Hay hay hayyara Hayyara jonim hayyara Azal Mercedes Yevro dollar pachka yes Dubaylara borib kelgan vashche malades Haydar bende Mercedes Yevro dollar pachka yes Butun dunyo kezib kelgan vashche malades Hay hay hayyara Hayyara jonim hayyara Baribir hayyara Hayyara canım hayyara Bari bir o'zing bir donamsan canım gulnara Hay hay hayyara Hayyara canım hayyara Azalib shirin durdonamsan canım gulnara